Nikamwambia sio kweli, ngoja nimtafute tena yeye. Nilipomtafuta akaniambia tena nakuomba ukae mbali. Umeona? Kaa mbali. Chochote kitakachomkuta mpenzi wangu mimi ambaye kanivesha pete, sisi tutadili na wewe. Umeona? Nikamwambia ah, chochote kipi, yani kwa mfano unahisi kitachomkuta? Ah, yani hata kama akirogwa. Nikamwambia mimi na wewe tuna miaka zaidi ya nane. Ulishai na mloga mtu? Umeona? Akaambia ah, mimi nakujua wewe mchawi bwana. Ah, sasa nikasema mbona kama sio akili zake huyu? Mbona kama kabadilishwa akili? Oh, mimi ndo nishakwambia. Bwana huyu akirogwa tatizo lolote sijui mimi nakufuata wewe. Niko na huyu kuna kitu sio bure. Umeona? Hichi kichi kinachotokea hapa kuna watu watakuwa wamefanya wamefanya tu vitu. Yaani kwamba watakuwa wamemshauri labda, umeona, kwamba yule mwanaume akufaa sijui na nini. Ah, ikabidi niwe nasikilizia sasa ndio itakuwaje. Umeona? Kuna siku akanipigia simu akanambia bwana, swala ambao walikuwa wanalipinga ndugu zake asiwe na mimi naona lina lina linapoelekea ndio huko. Basi ah, kwa muda ule nikawa yani kama kaniharibu kidogo akili hivi, kanibadilisha yani kichwa kama kimebadilika hivi. Nikalala kwanza. Kesho yake nikamtafuta ndugu yake. Mwana hivi alichoniambia mimi ni cha kweli? toka mwezi wa kwanza mpaka inapofikia hapa leo hii sijaona naye tamani moja nimekuja kuongea naye sio kuongea naye tena nimekuja kuona picha status anavyoshwa pete umeona anavyoshwa pete ah, mimi nikamuuliza kwa sababu sijaona naye mwaka mzima umeona nataka kubadilika akabadilika kidogo ana mwili mwili ah, nikamuuliza Ushapete nani? Kapendeza kweli yani. Umeona? Akamwambia kapendeza, eh, kama kapendeza kweli nani huyo? Ah, huyo mimi. Nikamwambia mwacha masuala, mbona sikuelewi? Akamwambia huyo ni mimi huyo. Huyu wewe, eh. Wewe ndo pete? Akamwambia ni mimi na mume wangu. Ah. <laughs> Ikabidi sasa nianze kuziangalia zile picha. Yaani nizi nizivute nizi vizuri niziangalie. Naangalia kwenye ile picha namuona mamake yuko pembeni. Kaka mbele kabisa. Naangalia hivi namuona mdogo wake. Kapiga picha na watu wanne. Kuna ile picha kama ninakuwa kweli sasa hili. Huu ni yeye kweli huyo. Sasa nikawa naangalia vizuri. Ah, nikampigia simu. Bwana mko serious bwana. Huyo ni wewe au ni ndugu yako? Huyo ni mimi. Mona. Nimevishwa pete na karibu naolewa. Sasa nikamwambia kwani nini usingeniambia mapema kwa mwanamtu? Umeona? Maana mimi nakaa na kutegemea wewe kwamba tutakuja tuanze maisha kwa hivi na hivi. Alafu leo nakuja kutoko uko na mwanaume tena amekuvisha pete. Kwa nini usingeniambia tu mapema? Oh, mimi sijataka kukuambia. Umeona? Ningekwambia labda kuna kitu ungekifanya chochote. Ah, kuna una ikashabadilishwa akili wewe. Umeona? Swala ambao wanalipinga ndugu zake asiwe na mimi naona lina lina linapoelekea ndio huko basi kwa muda ule nikawa yani kama kaniharibu kidogo akili hivi, kanibadilisha yani kichwa kama kimebadilika hivi. Nikalala kwanza, kesho yake nikamtafuta ndugu yake mwana hivi alichoniambia mimi ni cha kweli kwamba amevishwa pete atakolewa. Akaambia ndugu yangu ni ukweli. yani pamoja na picha wewe bado hujaamini unauliza. Kwa haraka haraka yani kwa mapenzi ambayo nilikuwa nayo mwanamke sikuamini kwamba ni kweli yeye ndo anavishwa pete. Yaani sikuamini yaani sikuamini hata kidogo Yaani kwanza nilijua ni sio yeye umeona kwa sababu hata picha nilivyoiona sikumzania ni yeye japo nilikuwa naishi naye lakini sikujua kama ni yeye nilikataa nisema sio yeye hawezi kufanya kitu kama hicho umeona sasa alipokuja kumthibitisha yeye na ndugu yake ndugu yake ambaye ndio hivyo bwana umeona hata mimi nimeshindwa kukuambia, sijui nifanyeje ah. Nikamwambia sio kweli. Ngoja nimtafute tena yeye. Nilipomtafuta akaniambiaje? Tena nakuomba ukae mbali. Mwana kaa mbali, chochote kitakachomkuta mpenzi wangu mimi ambaye kanivesha pete, sisi tutadili na wewe. Mona anakuambia ah, chochote kipi, yani kwa mfano unahisi kitachomkuta ah, yani hata kama akirogwa. Nikamwambia mimi na wewe tuna miaka zaidi ya nane, ulisha kunaona mloga mtu? Mwana akaambia ah, mimi nakujua wewe mchawi bwana. Ah, sasa nikasema mbona kama sio akili zake huyu, mbona kama kabadilishwa akili oh, mimi ndo nishakwambia bwana huyu akirogwa tatizo lolote sijui mimi nakufuata wewe. Nikaona huyu kuna kitu sio bure. Umeona? Hichi kichi kinachotokea hapa kuna watu watakuwa wamefanya wamefanya tu vitu. Yaani kwamba watakuwa wamemshauri labda, umeona, kwamba yule mwanaume akufai sijui na nini. Ah, ikabidi ni nasikilizia sasa ndio itakuwaje. Umeona? Kuna siku akanipigia simu akanambia, bwana, mwezi wa kwanza harusi yangu harusi yako eh. Unaniambia mimi sasa nifanyeje? Muona kaambia ah, mimi nimekwambia mwezi wa kwanza tu harusi yangu. Nikamwambia sawa. Nikakata simu. Nimekaa siku kwanza siku pili nikaona message inaingia. Bwana popote utakapoiona hii message yangu naomba unitafute. Na mazungumzo muhimu sana na wewe. Ah, una mazungumzo na mimi? Sikumjibu. Nikataa naye. Sasa nafikiria anataka kuniambia nini huyu? anambia na mtu wake anataka kuolewa. Nikabidi sasa nikae tu nimsikilize. nimsikilize. Muona, nikamtumia message. Bwana, hapa niko free, ah, niambie una shida gani? Akaambia kwanza nisamehe. Muona, nikusamehe, nikusamehe kwa lipi sasa? Nisamehe kwa sababu nilikwambia naolewa. Muona, na nina mtu. Eh, kwa hiyo sasa unatakaje? Mimi nimeona tu tuachane kwa amani. Umeona eh? Kwa sababu hata nikikaa nikijifikiria hivi mimi roho yangu inanisuta. Sikuwahi kugombana na wewe. Umeona? Yaani hatukuwahi kugombanaga hivyo, yani kwamba eti tuchukiane, sijui maneno yalokutolea machafu kama yale. Umeona? Kwa hiyo mimi naomba unisamee ili hata tukutana sehemu tunasalimiana. Nikamwambia ina shida. Si ushamaliza lakini? Ah, bado mimi bado namuongeza na wewe. Nikamwambia muongeze unawataka. Sasa mimi na wewe ukija kukutwa na mtu wako itakuwa haliishi, kwa sababu atakuja na tempa kubwa na mimi nitampandishia atakuwa hatuelewani. Kwa hiyo wewe baki na maisha yako, mimi nibaki na maisha yako. Umeona? Kuna vitu vingi kaniambia lakini sana sana naona da nivizungumzia sijui nje ya kamera manake unaweza kugombanisha vitu vya watu. Umeona? Eh? eh, unaweza kugombanisha vitu vya watu. Ila kiupande mwingine tena naona familia yao ilichangia sana mimi kutokuwa na yule msichana. Kivipi? Hawakuridhika na maisha ambayo walikuta kwetu maisha ambayo walikuta sio mazuri. Muona afu na wale tunajua kidogo kipato chao kipo juu. Kwa hiyo waliona huyu hafai kuwa na mwanawetu. Ila mara ya kwanza walikuja na wakamwacha na pesa ya, ya kuanza maisha wakawaachia. Na hisi waliacha kama kukomoa, yaani kwamba wanamfunza kwamba hizi pesa tunakupa ndio zitaisha, atapata zingine kama hizo. Mwana kwamba hizi tunakupa utatumia, lakini zitaisha, ana uwezo kupata tena nyingine kama hizo. Umeona? Kwa hiyo yani nilisikia kama walikuwa wanajaribu, wanatujaribu kwamba huyu wana maisha gani upande wao. Kwa hiyo yani nilisikia kama walikuwa wanatu, wanatu, wanatu, sio wanatujaribu, sio wananijaribu, sio walikuwa wanamkomoa yeye au vipi. nilisikia kama walikuwa wanamkomoa kwamba huyu alikuwa naye hana maisha yao ya kukutunza. Umeona? Ni bora urudi nyumbani ufanye maisha yako, utapata mwanaume mwingine. Na huyo mwanaume ambaye kampata sasa hivi yani kwamba mama yake huyo mwanamke na mama yake huyo mwanaume ni marafiki. Umeona? eh? Sasa inaonekana kuna kitu kipo. Umeona? Uwezo unafanana wanafanana kidogo kwamba huyu ndo anafaa kumoa kumoa mtoto wetu kwa sababu maisha yake yanalingana na yako wetu. Umeona? Hata mwenyewe nilimwambia wewe unaolewa na jamaa kutokana ni maisha mnalingana. Umeona? Ila kama ipo umeona? Kama tulipanga mimi na yeye kuwa tena au kama alipanga kukutana mimi na wewe tena, basi tutakutana tu. Muona haijalishi una mtoto au una umeolewa au hujaolewa. Muona lakini kama haikupangwa basi hiyo ni riziki ya mtu mwingine, sio yangu tena. Kwa maana hiyo, wewe bado upo tayari kwa ajili yake, haijalishi mtakutana lini au katika mazingira gani, akiwa na nini au bila kuwa na kitu gani. Na naishi sio mimi tu, hata yeye kwa upande, kwa mimi ninavyoona sio mimi, hata yeye anaishi bado anatamani tuwe pamoja, ila kuna mazingira anamzuia. mwana, kwa sababu mtu kashafikia stage ya kuvishwa pete, imebaki ni ndoa tu hapo. mwana. kwa hiyo ni ngumu sana mtu kusema ati mimi kuolewa kwa sababu mtu fulani. mwana, yani itakuwa ni uongo. mwana. ni kitu gani kingine ambacho alikwambia kikakuumiza zaidi? Ah, mimi alivyoniambia tuachane alinivuruga, alinivuruga, nimekana zaidi ya nane. Alafu anaambia tuachane, ilinivuruga ni kiukweli. Yaani naweza nikasema mpaka sasa hivi. Yaani yaani kwenye mapenzi si, sijui lakini lakini kwenye mapenzi mimi naona mpaka sasa hivi sidhani yani kama nitakuja kuwa na mwanamke. Muona yani nitakuwa nao lakini ni for fun. Muona lakini kuwa na mwanamke tena kwenye malengo ngumu, siwezi. Yaani siwezi. Labda Mungu baadaye aje kunijalia niwe na kitu changu, Mara mapenzi watu wanaosema ni moyo ni uongo. Mapenzi ni pesa. Umeona, utakapokuwa na pesa kila mtu atakupenda, japo atakupenda kiuongo, baadaye atakupenda tu kiukweli kweli. Umeona, lakini bila bila pesa mapenzi hamna. Mimi kama ningekupo kwetu tuna uwezo au mimi nina uwezo, yule angekuwa mke wangu, ningekuwa nishaoa, kwa sababu nilivyopeleka barua nilifosiwa nioe kipindi sina kitu mpaka nikawa najiuliza sasa mimi naoaje? Muona sina sawa, nimetoa barua ili nitambulike. Naoa vipi sasa? Yaani sasa mtu anakuambia bwana unaoa lini? Mimi nataka muoane haraka haraka, yani kama mtu anakuwa anataka muoane maisha yawapige ili mjifunze kwamba nyinyi muda wenu ulikuwa bado na wewe huyu hakufai. muona kwamba muoane sasa hivi. Mimi nilishindwa. muona nilishindwa kwanza mali muona kwa sababu ikupunguzwa Alafu maisha bado yalikuwa bado hajanikalia sawa. At least sasa hivi najua kujiendesha, najua naingilia wapi, natokea wapi, napata pesa ya kula, napata pesa ya kubadilisha nguo, pesa ya kutunza familia yetu kidogo, umeona. Na hata yeye nige, na yeye ningekupo naye ningejua namlea vipi, ila kipindi kile ilikuwa ni bado sina channel, umeona. Yani maisha ndo kwanza nilikuwa nimeanza. Mama yake alilipa pesa Uingereza ili akasome. Ni wewe ndio ulikuwa sababu ya yeye kutokwenda kusoma Uingereza tena baada ya zile siku mbili, au zile pesa zilienda wapi na kwa nini akajikuta CBA? Nahisi mimi nilikuwa sababu, kwa sababu mama yake alisitisha kuziingiza kwenye akaunti ya chuo baada ya mtoto kuto kuonekana nyumbani na kuto kuonekana kwake, maanake alikuwa kwangu. Umeona, baada ya hapo sindo ndo akaja akaniachia mimi nyumbani. Kwa tena swala la chuo likawa limekufia hapo. Na ulipokuwa unaambiwa uoe, kwani kufanya ndoa tu kama ndoa tukio lenyewe bila sherehe ni gharama kubwa kiasi hicho mpaka ukashindwa kabisa? Inshu sio kuoa, yaani kwamba kufanya sherehe. Inshu ni maisha ambayo mnaenda kuishi. Umeona? Mimi sina kitu, nakaa na mwanamke, umeona, anakula nini, tunaishi vipi, kodi tunalipaje, umeona. Kwa hilo ndio lilikuwa swala gumu kwangu. Umeona? Na hata yeye mwenyewe nilimwambia, bwana, wewe nivumilie. Umeona? Itafika kipindi tutaoana tu. Umeona? Yaani nivumilie, yaani jaribu kunivumilia. Na hisi hata uvumilivu wangu ulivumilivu wake ulimshinda. Umeona? Ilikuwa ni muda mrefu sana. Yaani kwamba namwambia nivumilie inapita miaka miwili mitatu. Umeona? Kwa sababu kwenye kutafuta ujui ujui unapata lini. Umeona? At least sasa hivi ningeambiwa niwe ningekuwa nipo tayari. Kwa sababu naweza kujimudu kidogo kimaisha. Kwamba asingelala njaa, angekula muona pesa ya kodi tushinda muona lakini kwa kipindi kile nilikuwa siwezi kwa sasa hivi kama anakutazama Amina unamwambia nini <laughs> ah mimi bado nipo bado nipo na mimi kama atakuwa ananitazama au ananisikia mimi sijawahi kumchukia yani sijawahi kumchukia yani kwamba swala kumpenda bado lipo yani eh, sijui nisemaje yani nitampenda siku zote so yeye eh, tunataka kama ananisikia Umeona? Najua anaenda kuolewa, aolewe, sio shida. Umeona? Ikifika ikifikia miaka yani hata kama tutamkuta siku ana watoto watatu wanne, mimi uzuri wake kwangu haujapungua, bado ni mpya, kwa sababu malengo tulikuwa tumeanzia mwanzo bado hajatimia. Tutajenga nyumba hii hata akija kuachika mbele, nyumba ni moja tutakokuja kuijenga, asipoachika <laughs> eh huo mtihani. mwana Ah, na mimi siombei aachike. mwana ni yaani mpaka anapenda kuolewa. Mimi nilimruhusu. Mwambie fanya tu maisha yako. Kwa sababu hata kuolewa nayo ni eh, ni ibada pia. mwana Mimi siwezi kumzuia mtu asiolewe. Ile ni ibada. Hata Mungu mwenyewe atakuona wewe ni wa ajabu. mwana Unataka uolewe mwenzako, unataka endelee kuzini. Kumbe dhambi unapata wewe na yeye pia. Kwa hiyo mimi siwezi kumzuia aolewe. Ila ikitokea kipindi yani kama ananisikia ikitokea kipindi ataachika. Mimi siwezi kuoa sasa hivi, mimi nitamsubiri na mimi nipo siku Muona kwenye nia pana njia, ipo siku, ipo siku tu, simuombei, lakini ipo siku. Najua watu, ipo siku. Walokaa miaka zaidi ya kumi ni wachache sana. Ndoa nyingi zinakata miezi miaka hii au miwili, na simuombei katika miaka mimi mitatu yaachike, maanake kuachika pia ni sifa mbaya. Mwana ila naomba tu kama itatokea ataachiga, asimtafute mtu. Kwa maana hiyo wewe hauoi kabisa, unamsubiri yeye tu. Amina, siwezi kuoa maisha yako yote. Nah, sijui sijui kumbe yani kama yani nisipange mimi, Mungu naye anapanga. Mbona inawezekana nikaja kuoa lakini ni baadaye sana. muona Eh, baadaye sana sababu kila mtu ana future yake. Muona Mimi nasema sioi kwa sababu sijapata maisha yale ambayo yalinizuia kutokuoa mara ya kwanza. Umeona? Ila nikipata maisha ambayo yatakimu vizuri maisha yangu kwamba hichi nilichokipata kitaboresha kita, kita, kita maisha yangu. Nitaoa lakini ni baadaye sana. yani na kwaidi sio chini ya miaka mitano sita baadaye. Ni ni sifa zipi kuu na nzito kabisa kwa idadi ambazo wewe unazijua zinazokufanya usimone mwanamke mwingine isipokuwa Amina? Alikuwa na moyo yani alikuwa na moyo na roho nzuri. Umeona? Ana moyo na roho nzuri. Mimi mimi nalisha kunilipia kodi. Umeona? Nilikwama alinipia kodi miezi sita. Umeona? Nilikuwa na nalipa shilingi shilingi elfu sitini. Nilipanga chumba kimoja. Alinilipia laki tatu kama sikosei, kitu kama hicho. Umeona? Ni moyo, So yeye tu, pia mama yangu alishakupata ajali. Alipata ajali ya pikipiki sehemu za hapa mpaka kwenye paja huko mguu, alikuwa atembei, alikuwa anachechemea. Alimletea mamangu laki moja ya matibabu. Umeona? Na ndio kitu mamangu mimi hajui kama mimi naolewa mpaka leo. Na sijamwambia. Na sijajua nikimwambia itakuwaje. Umeona? Mama hajui, ndugu yangu kubwa hajui, familia yangu haijui. Anajua ndugu yangu mmoja tu mtoto wa mjomba anaitwa Abdullahi na yeye ndo alipigiwa simu na Amina, bwana mimi nataka niolewe. Huyo na Amina ni marafiki sana. Umeona? kwa sababu alikuwa anawasiliana sana, kwa sababu huyu Abdullahi alikuwa anasoma China muona, na huyu mama Amina ni mtu wa kuagiza mizigo kutoka China, kwa hiyo akawa na ule urafiki wa karibu. Ndio alimwambia kwamba mimi nataka kuolewa, ila sio ndugu yako. Muona, kuna mtu anakuja kunioa, kwa ni mmoja tu anajua wote, labda waje kusikia leo hii mimi nimeongea kwamba Amina naolewa, na lazima waniulize. Unafikiri watakuuliza nini na nini ambacho kitatokea? Huo mtihani vitu vingi vitatokea vingi yani da vingi yani sana sana naishi kwa upande wa mama yeye ndo kidogo naishi atachanganyikiwa kama nilivyochanganyikiwa mimi kwa sababu walikuwa wanaendana zili walivana sana afu kingine mimi sio mjeuli muona hata jamaa anayemuoa nikapata mwanamke sio mjeuli mstaarabu ila tu alikuwa na utoto utoto zamani muona sasa hivi ni mtu mzima kabadilika kwa ni tofauti na mwanzo, yaani ni tofauti. Wewe mwenyewe tayari umethibitisha kwamba mama hatopokea vizuri kwamba Amina anaolewa, anaweza kachanganyikiwa. Unamtia moyo kwa maneno yapi mama yako mzazi? Ya, lazima nimtie moyo. Ah, kum, yani kumtia moyo upande wangu. Sasa mimi ndio nabidi nisimame kwamba yani yeye atachanganyikiwa kutokana na hali ambayo nitakuwa nayo mimi. Umeona? Sasa mimi nishajua muda mrefu kwamba hali nishaizoea. Umeona? Ila kama angeniona mara kwanza angejua kabisa mwanangu anapoelekea sio pazuri. Kule lazima angevurugika sana. Sasa hivi ata atavurugika lakini sio kivile kama angeniona mimi nilivyokuwa mara kwanza. Mara ya kwanza ulifanyaje baada ya kupokea taarifa hiyo? Kitu gani kilikufanya kwa juu umevurugikiwa? Yaani mimi yani yani nilivurugika tu kwa sababu nilikuwa nampenda sana. Mwana nilimpenda sana afu na sikuamini kama ingekuja kutokea hivi kwa maisha ambayo tulikuwa tumeyapanga kwa shida ambazo tulizokuwa tumezipitia. Tumepita mbali sana. Alikuwa anasema vibaya sana kwao. Unaona, yule sio mwanaume, achana naye. Unaona, mwanaume gani maskini? Umeona? Ah, watu wapo. utajiri wao ni upi ambao wao wanachukua utajiri wanawaita nyie maskini? Yaani yani unajua sio sio ni yeye wala mama yake. Ila ni watu wa pembeni. Ndio walikuwa wanaongea hivyo wale wapambe wapambe ambao unafahamu pengine maisha yao pengine ni matajiri kuliko familia yao au ndo yani kwa maelezo nilopewa yani bora bora mimi kuliko wao kuliko wapambe kuliko wapambe ni bora mimi umeona lakini wale wapambe walikuwa wamezidi yani kiasi kwamba unasema huyu huyu anavogi nini huyu anaishi wapi anaishi Masaki umeona huyu mbona anaongea maneno kama hayo lakini maisha yangu kuja kuyasikia na nilipokuja kuona kuna mmoja ndo nimepaona kwake yani sikucheka kwa sababu ni Mungu ndo anatoa. muone, lakini nilihuzunika kwa nini alikuwa anasema mimi vibaya. Mpambe huyo. Huyo ni mpambe. muone Sasa yeye, yeye mwenyewe pia sometimes mpaka ila kodi anaomba. muone Sasa ah, nikaisiwa ananichekea mimi kitu gani? Muone Sawa mimi sina hela. Lakini mimi na yeye mimi nina afadhali? Umeona sasa ananicheka kitu gani? Kipi kinachomfanya anicheke mimi? Kwa hiyo ndo anaishi maisha kama hayo. Sio wao walikuwa wanaongea sana hayo maneno, ila waliowazunguka ndo walikuwa wana wanamjaza. Lakini maneno ya yakawa na nguvu, yakakuzunguka na wewe kuamini vizuri kabisa, sana sana. Kupitia mkasa wako huu umejifunza wewe mwenyewe tu kitu gani kupitia maisha haya? Ah, tusiaminiane jamani. Mimi nilichojifunza mimi, sitaweza kumwamini mwanamke kumwamini mwanamke moja kwa moja siwezi. Yaani sitoweza kama mwanamke nimekaa naye miaka nane kaja kunisaidia kwa marai, basi mwanamke siwezi kumwamini tena. Yaani nimejifunza kuto kumwamini mwanamke, sio kumwamini. Yaani aaminiki. Ila mama ni mwanamke pia. Tofauti ya mama na wanawake wengine ipo. Mwana, mimi mamangu hata kama angekuwa kilema kuomba omba nisingemkataa, lakini mwanamke angekuwa simuelewi ningemkataa. Ila mamangu mimi hata kiwa vipi siwezi kumkataa. Ndio mamangu anonizaa kwamba kuna utofauti hao. Mwana mangu mimi nataka mangi kwa angekuwa kwa anaomba omba chakula lakini mimi ningekuwa nanyonya alivyokuwa mdogo. Anaomba ili mimi ninyonye, sasa mimi nazaje kumuita mamangu mimi mnafiki. Mwana wangu kumuona mamangu ni mbaya. Ila kuna wale ambao tofauti na mama yako. Wapo. Mwana mamangu mimi kwanza mamangu siwezi kumuita mwanamke. Mwana. Yaani nitamuita tu mama. Wala siwezi kumuita msichana ti au dada wewe. Ah, mimi ni mama tu ule. Kwa hiyo katika kundi la wanawake ambao nimeweka mamangu hayupo. Mama ana kundi lake peke yake, peke yake ni special kabisa na wengine, yani tofauti kabisa. Yeye ana kundi lake na hao wanawake wasioamini wana kundi lao, yani ambao wanawake wasioamini ni wale ambao na uwezo kuwa nao kimapenzi, yani siwezi kuamini muona Lakini ukisukia si kwa mama, kwa dada, si kwa shangazi, ah, au ni kawaida, nitawaamini tu. Kwa sababu nitawaamini sio kwenye mapenzi nitaamini kwenye vitu vyangu vingine personal, yani kwamba labda kuna kitu nataka nifanye, bwana mama, nina moja mbili tatu, na hata uniangusha kwa sababu ni mama yangu, umeona. Ila wale ambao naweza kuwa nao kimwili, kimapenzi, hawapo, siwezi kuwaamini, yani wao hiyo wasahau. <laughs> Unawaambiaje wale ambao wanawaamini ambao wana uwezo kuwa nao? Hawajawakuta, yakiwakuta watajua yakiwakuta watajua kwa nini wanawake waaminiwe. Kuna kauli moja hivi ambayo ulizungumza ukasema Amina alikwambia anakufahamu wewe ni mchawi. Nafikiri kwa nini na ilikuwaje? Ah, sijui kwa nini aliniambia mimi ni, ni mchawi kwamba naweza kumloga mtu wake. Yaani sikujua ni kwa nini. Muona ila mimi naishi tu labda unajua mazingira ambayo sisi tunakaa Uswahilini labda wanaishi sababu watoto wanakaa Uswahilini ndio wana tabia hizo. Muona kwamba huku kutakuwa kuna Uswahili, kuna uchawi. Naishi labda alihisi hivyo. Mbona na, na, na nilivyopaniki kwamba yeye anataka kuolewa, kwa nini hakuniambia mapema? Akahisi jamaa kuna kitu atakifanya. Mbona lakini sivyo, mimi uchawi sijui. na kwa sasa pengine baada ya kukusikiliza kila kitu kagundua kitu au kakumbuka mbali kakumbuka ahadi yenu ya maisha na safari yenu bado haijatimia anaamua kubadili msimamo au kubadili mawazo unafikiri itakuwaje kwa upande wako <laughs> <laughs> sio jambo baya, ni jambo zuri, muona, maana tulichokipanga tangia mwanzo nimesema hakijatimia, muona. Kama ataamua kurudi upya, muona, ataamua kuja kujenga nyumba moja, itakuwa ni jambo zuri. Mimi kwangu nishasema hana kosa, muona, hana kosa na sijawahi kumchukia muona. Ni harakati za maisha ambazo mimi zimenichelewesha mimi kumuoa yeye muona. Kama atakupa hivyo hivyo, sawa, mimi sina shida, bado bado bado namhitaji. Sawa sawa, yeah, bado namhitaji, siwezi kumchukia. Kuna mtu atajiuliza huyu brother, mbona kafuga kucha moja tu ndefu? Na style tu nimependa. So so hii mimi nafuga hizi hizi tatu. muona Na hii kucha hii sijui nikwambiaje. Na hisi anapenda hata kwenye picha zangu nyingi nilizopiga naye, hizi kucha hizi nilikuwa nazifanya hivi. Alikuwa anapenda sana hizi kucha. Kwa nini anazipenda? Sijui. Mtu anapenda tu yeye, kucha zake zilikuwa ni ndogo, anabandika. Kwa hivyo na hizi kucha zangu ndefu ndefu alikuwa anapenda, yeye alikuwa anabandikaga. Kwa maana hiyo unazifuga kumwenzi au inakuwaje? Ndio, yeah, yeah, ni kweli. Ila kuna vitu vingine nilikuwa navaaga kacha. Zile nimezivua kwa sababu zilikuwa zina majina yake. Mwana zile nimezivua kutokana zina majina yake. Kukana kitu ambacho sio chako kinaumiza kidogo, na unakuwa unazidi kumkumbuka. Mwana kwa hiyo nimeamua kuzivua ili kidogo anitoke. Zawadi gani kubwa ambayo aliwahi kukupa? Ah, nyingi nyingi nyingi, yani ah, nyingi, ila mimi kikubwa, japo sio zawadi, ila kikubwa kabisa kunilipia kodi mimi naona kama zawadi. Kosa gani kubwa ambalo uliwahi kumtendea? Nilimchiti. Ilikuwaje? <laughs> Mtihani mkubwa. Nilikuwa nimeanza, nimeanza likizo Yaani nimetoka kazini naanza likizo nimekaa kama siku nne tano hivi nipo nyumbani kwa sababu baada ya kwenda likizo nilinunua game PlayStation ili niwe napoteza muda kipindi cha likizo. Nilikuwa nacheza ndani. Kuna mtoto mmoja anaitwa Saidi. Nilimpa nilimpa simu yangu ndogo na pesa shilingi 1500 kuna mtu akamtumie, aliniomba pesa kidogo. Nilimpa akamtumie. Kama sikosea alikuwa ni Amina mwenyewe. Nikamwambia kamtumie hizo hela. Umeona? Akaenda kumtumia. Wakati anarudi alikutana na msichana mmoja ambaye nilikuwa natoka naye kimapenzi. Yaani kwamba yani kama tulikuwa tuna mahusiano fulani hivi. Umeona? Yaani japo alikuposua kivile, umeona akawa amechukua ile simu kwa ule mtoto ni mdogo. Kwa kabila ichukue ile simu. Umeona? Maana ile simu nili nilimwandikia namba nikaipiga ili amtumie. Sasa msichana baada ya kumkuta yule mtoto akamuuliza Doto yupo? Akamwambia yupo. Muona ndo kanituma nije kuna mtu nimtumie pesa hapa, ni mtoto kwamba so unajua kwamba vitu yanafunguka tu. Muona akamwambia hiyo simu yake eh, nipe, akampa kuchukua ile simu, kuna message imechat na nani na Amina. Muona yule aka akaanza kumtafuta Amina kwenye simu yangu sasa. Muona wewe Kwa unajua huyo huyo ambaye anakutumia hela sijui unacheza naye ni, ni, ni mpenzi wa mtu. Ah, sasa mimi nashangaa mpenzi wa mtu wewe. Wewe nani? Umeona? Akaambia mimi mchumbaji. Nani? Mimi Salma. Ah. Akanipigia kwenye simu yangu nyingine. Simu nilikuwa na simu tofauti ndio ndio ndogo kubwa sasa. Akanipigia, "Di, eh, mambo poa. Shwari shwari. Simu yako iko wapi?" Kama simu yangu si ndio hii nayo hapa. Simu yako ndogo. Nikamwambia simu ndogo, kuna mtu nimempa akutumie pesa, nimempa nimeandikia namba yako, Muona. Akaambia kuna mtu ananitafuta kwenye simu yangu. Ah, Kabili nikate, ngoja nitumie message, akanitumia sijui mimi Salma, sasa hii balaa hii. <laughs> huu mtihani unakuta sasa ni mkubwa. Muona ikabidi nitoke sasa nimfuate yule dogo nilompa simu. Simu yangu iko wapi? Ambia simu kachukua sijui Salma. Ah, umempaje mimi nakupa wewe? Akaambia ah, kachukua kaninyang'anya. Eh kuna Saidi balaa hili. Umeona? Sasa ikabidi sasa nianze kuomba msamaha. Bwana nisamee, ni kweli umeona? Huyu ni nilitoka naye lakini naomba nisamee. Sisi binadamu bwana, kila mtu anateleza, umeona? Alafu uh, jaribu kusamee. Umeona? Kwa sababu kisamee ndio mapenzi yanavyokuwa hivyo. Hata wewe unavyonikosea mimi nakusamehe. Sasa nilipomwambia hata wewe unanikosea mimi nakusamehe, akahisi mimi nakompea ma, e, makosa. E, eh, nalipia sasa makosa. Kesho yake asubuhi kaenda Ilinga. Panda basi Ilinga. Kwa nani? Ilinga kwa ndugu zake. Kaenda Iringa wiki posti zinarudi kwamba kachaguliwa aende chuo. Muona. Alirudi kwa ajili ya chuo, sio kwa ajili yangu. Muona? Kidogo hapo kaanza kuwa na mkanganyiko kidogo. Ila alifika stage akawa ameisha. Lakini nahisi ujira simpaka leo anayo. Muona anahisi mimi ni bonge la msaliti. Kwa sababu nilimchiti kwa msichana. Na mimi sikukataa, muona nilimkubalia naambia bwana, haya maisha tunayopitia, haya maisha ambayo yanatokea yapo. Muona hata wewe unavyonikosea mimi nasamehe kwa sababu nishasema hamna kosa ambalo utanikosea mimi nikashindwa kukusamehe. Kila kosa kwangu mimi ni dogo litasameka tu. Muona. Najaribu sana kumuuliza umenikosea mara ngapi? Ni mara nyingi. Kwa hiyo unanilipizia. Muona kwa hiyo unamleta mwanamke ndani kitanda ambacho tuko na mimi na wewe unamleta yeye. Mwana kambi hamna hivyo vinatokea, hizo ni huru tu zipo. Umeona? Hata wewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mimi pia nanima kwa nini? Umeona? Kwa hiyo jaribu kunisamehe. Umeona? Hivi vitu kuja kutokea tena, lakini alikuwa amesamehe. Umeona? Lakini mambo mengine yamekuja kutokea ni too late, yani kwamba kama nimechelewa vile kwamba nataka nije kwa sababu nilimwambia bwana mimi nataka nataka ni nilete nilete mahali kwenu. Alinijibu too late yani, shachelewa. Ah, nimechelewa wewe. Kuleta mahari kwa nani tena? Na mina. Yaani baada ile nani ya ah baada ya, ya barua kujibiwa sasa. Eh, baada ya barua kujibiwa sasa baada miaka ishapita mingi. Muona ni mwaka huu nilimwambia kwamba nataka nilete barua kwa nini nilete mahari akaambia too late. Muona. Ah, late vipi? Ah, hamna nakutania. Sasa mtu anaongea, nakutania bwana. Muona. Mwisho wa siku kumbe ni kwa kweli. Yeye anafanya masiara kumbe ni kweli na wewe kumbe ulikuwa na yeye na umemtolea barua, lakini bado una mwanamke mwingine. Sikuwa na mwanamke mwingine, nilikuwa na kisichana ambacho nina mahusiano naye. Yani hivyo vinatokea tu, muona, sio mimi tu, mtu yoyote muona kwamba kweli kuna mapenzi ambayo kuna, kuna mpenzi ambayo una malengo naye, alafu kuna mpenzi ambayo kuna mapenzi ambayo yanatokea, yani ni automatic tu yanatokea, yani ni matamanio hayo matamanio yalikujaje kwa Salma wakati kuna Amina na una uhakika unampenda na yeye anakupenda vile vile? Ndio maana nikasema kuna matamanio. Hata hayo matamanio ndio tunataka yalikuaje, situation ilianzaje? Nikikuuliza swali, nikikuuliza kwamba uh, Adamu ilikuwaje mpaka akashawishiwa kana tunda unaweza kusema eh, ndio hayo matamanio, yani hadi tamani kwamba sawa, nakula vingi kweli, nakula hichi na hichi, ila sasa nimetamani kile kitu, Muona ngoja nijaribu. Kuna jaribu Kumbe ndio kinaleta madhara unamaanisha kwamba upande wa Salma naye ilikuwa kama vile ambavyo ilivyokuwa kwa Amina kwamba yeye ndo alianza? Ah, ah. <laughs> Hamna. Hamna mwanamke ambaye anaanza. Wanaume si ndo tunaanza. ulisema kwa Amina alianza? Ya, Amina alikuwa ananipenda. Mwana Amina alinipenda kweli. Alivyonipenda na mimi sikutaka kudanganya. Tukapendana ndio maana ikafikia stage ya kupelekana sasa mpaka nyumbani. Mwana. Lakini kipindi ni kipindi linatokea ile swala Salma mimi nilio siku sikumpeleka nyumbani moja kwa moja. Sasa baada ya hizi taarifa zote hapa kwamba Amina anaolewa, hujamfikiria Salma hata kwa kwa kwa mawazo mengine ya mbali? Mbona unapeleka shingo mbali? <laughs> Hayo haya mazito haya mazito. Hayo tuyaache. Sio mazuri kuongelea. Mm. Ila Salma bado yupo mawasiliano yapo. Eh, Salma yupo. Yupo. Je, Salma kaolewa au hajaolewa? Bado hajaolewa. Bado hajaolewa. Eh, tutaangalia unajua sisi binadamu bwana, tutaangalia unajua anapokufika shingo, anapokufika hapa lazima ah, hapa basi tena. Unafikiri Salma akiiona hii interview atajisikiaje? <laughs> ah, kwa binadamu yote lazima ajisikie vibaya, lakini akai akijua ni interview ni maisha ambayo nilipitia. Mm. Basi mimi nikushukuru. Asante.